telepon tuh. Oh iya, oh random berarti mah. Uh. Kipisan kabel masih random. Iki. Loh, shotgun kabel ya? Shotgun ini, Hah? Oh, kau apa? Ya wis. Iki senjata kedua bisa shotgun gak? Iki nyemplung. Ya. Ya. Oh. Kayak iso renang. Ki bensin. Nah. 예쁜 uh. Oh, dia mau nggak? Oh, turas. Ditinggal Mac, eh, tak kawai. Eh, lah aku nggak kawai kia. Ờ, wow. Allahu Akbar Ndi, bensinnya ya, kebuk-kebuk kan loh. Iya. petis. Oh. Gak ono endi to? Oh. aja iki wong wong kabeh seru. Iku apa iku? Nang doko mau. Weapons Eh, eh, eh. Kok gak hilang-hilang lo geni nih? Oh, lagi. Lo pistol. Gak apa-apa lah. Gak apa. Iya. Kana. Come on. Come on. Come on. Come <laughs> on. medkit di medkit oh ceblok rek aduh kamera sembarang pihak ya, ya weh wanna wanna Aku enggak. Ya ya. Alangkah indahnya ditutup. Setting, kon kon kontrol. Keyboard ini. Iya. Wah, ini wis wis gak ya Terus paling kiri dan kabuk kiri nama ya? iya dan hmm. wes monggo terus kok nggak meledak apa sih aku kena tembur ya ceplok ceplok ceplok ceplok ceplok ceplok ceplok Loh, petiku kurang ya. Minta minta jam. Di di di di di. Oh, aku kena, aku kena. Eh, eh. Astagfirullah. Di sana itu, kepigi. Duh, kok enak ya? Iki anu. <laughs> Ketia. Ya. Open the train car door. Eh, eh, eh. Iya. Ah, lah. Be ready to fight the no kan. Wes, anak tulisannya B tadi ya ya <laughs> lari subhanallah que